Nascondino di nondello è un gioco assai bello, nascondino di nondello, questo un indovinello è. Nascondino di rondello, nel mio cuore un segreto c'è. Nascondino di nondello, solo il Dio sa è. Nascondino di rondello, solo il Dio sa quale nascondi non di rondello e se tu lo vuoi scoprire nascondi non di rondello fino al ciel dovrai salire Good morning, mister, master maestro o semplicemente David Lynch it's uh, November 2 2021 and it's uh, Tuesday here in Naples 64 65 Fahrenheit around 18 19 Celsius and this means questo significa che è sempre quella giornata veramente veramente veramente veramente mite come in questi giorni, in questo periodo, anche se leggermente più fresca. E oggi pensavo al fatto che la giornata dei morti, o eh, almeno, eh, non so se anche a livello, a livello internazionale, ma credo di sì, e quindi in relazione a questo pensavo, <laughs> sotto vedremo se uscirà il 2 nei suoi numeri, e poi in relazione a questo pensavo al fatto che, come dicevo, accennavo già ieri, sulla mia tastiera eh, sto caricando dei pezzi in relazione al tema, in relazione anche al tema Halloween, purtroppo era impossibile caricarli durante diciamo, la nottata di Halloween perché a sua volta i giorni precedenti ho dovuto caricare altri pezzi, altre opere e quindi i pezzi, questi nuovi pezzi per, dedicati diciamo, ad Halloween e al 2 novembre, alla giornata dei morti, necessariamente sono scalati. E quindi ho iniziato ieri questa trilogia della morte, così l'ho chiamata, diciamo di del 31 ottobre al 2 novembre. La tastiera ho iniziato ieri con Jacob Sledder uh, eh, di Adrian, grandissimo film, masterpiece per me del 90 di Adrian Lagne e tema principale è colonna sonora composta da, uh, dal, grande, uh, dal grande Maurice Giarre e quindi ho già inserito il trailer di questo mio pezzo interpretato da me, c'è cioè il tema principale di Maurice Giarre interpretato da me nel report di ieri, forse lo rimetto perché eh, l'ho caricato sul tardi report di ieri e quindi il, il pezzo forse è passato inosservato, ma può essere anche che caricherò la seconda parte che se tutto va bene dovrei, dovrei caricare eh, diciamo stasera, al massimo domani mattina, stanotte vedremo, nel caso inserisco quella, se ce la faccio in anticipo inserisco eh, la seconda parte come trailer eh, previo diciamo in questo report appunto se siete interessati eh, iscrivetevi diciamo, al, al, canale, al mio canale principale per se siete interessati alla seconda parte, alla terza parte di questa trilogia non la svelo ovviamente ma... però appunto eh, voglio solo dire che identifico con Halloween e quindi proprio con il terrore assoluto eh, e eh, totale l'orrore totale la seconda parte di questa trilogia che appunto come ho detto già spero di caricare entro stasera massimo stanotte diciamo uh, i pezzi sono, tra sono tratti da, appunto da due film di cui il primo è stato appunto come detto Jacob Slater l'altro non lo svelo ovviamente e poi ehm, c'è ci sono due pezzi a una serie tv una miniserie tv italiana ma poi eh, approfondirò eh, meglio quando ca caricherò appunto la, la parte questa seconda parte. Anyway, I suggest see from the window today uh, we have those beautiful blue skies and golden sunshine mm, ma non ne sono proprio convinto come ha visto la via di mezzo uh, ci sono sole e nuvole al contempo anche molto coperto non so se peggiorerà più tardi, eh, vedremo. Ah, come sempre le, le cose possono sempre cambiare un momento all'altro. But as always we will see. Said this, so from the mythical window with the colored curtain is beautiful, but uh, mm, ancora grigio, mm, diciamo grey, ah, colored curtain uh, behind me and it's uh, green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day. Him, all the people who follow, anche also the haters, anche gli odiatori, siete sempre importanti. And everyone too.